皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日は歯の矯正についてお話ししていこうと思いますえ私はですねこの歯矯正はしてなくて、えー、じ地場 <laughs> 生まれたままの歯ですで、えー、上の親知らずはもともとなくて、えー、下の親知らずは20歳くらいの時ですねちゃんとこう 生えてきてたんですがどうしてもこう前がこう詰まった感じが苦しくて抜きました今回何のお話をするかというとやっぱこの下の歯がですねが鼻かでパッと見は歯並び綺麗そうだなってまあ綺麗ですねって言われるんですけど実際こう見ると下の歯がかかか下がってたり鼻前歯が 絵画がどんどんどんどんこうずれてきてるんですよね画家が。それがすごい気になって56年前の時に気になって一回地元山形の歯医者さん矯正のところに行ったんですでかかからかかまでの6本をワイヤーで やるとしたら大体10万円くらいですって言われたんですよその方が言うにはですけど女の人って顎が弱くて、えすぐ歯並びって戻ってしまうんですよねみたいなことを言われたので、まあ、当時えー、戻るのに10万円って思ったしワイヤーが見えるのがどうしても抵抗があって踏み切れずやめましたただあーどうしてもこのズレが気になってきて今回 今福岡にいるんですけど福岡の私が行ける範囲内での矯正の歯医者さんを探して行ってきましたで、えー、撮ってもらった写真がこちらです <laughs> ちょっと歯なのでねあの見たくない方はこの先は見ないでいただきたいんですけどなんと私歯上の歯が1本もともとないんですって、まあ、番号で言うと6番なんですけど 6番の歯がなくてで親知らずもないので、まあ、足りないっていうわけじゃないんですけど下との噛み合わせが要は本数が違うのでちょっとずれてるっていう風になったんです。でじゃあいいさ私が抱えてるこの下のズレとこの内側に入ってるやつを直そうと思ったらまずかか全部こう下の歯をね綺麗に歯並び整えたと知ってしまうと結局上の より下の歯の本数が多いから受け口になってしまう今はこういう風になってるけど受け口になってしまうからこれを引っ込めないといけないっていう風になったんです私あの矯正するとしたらインビザラインっていうそのマウスピースでやろうかなと考えていてそれができる矯正の歯科のところに行ったんですが、まあ、その作業をするってなると約 3mm くらい、えー、歯を歯を 動あの動かさなきゃいけないからマウスピースではできませんってほぼ難しいでしょうと言われましたじゃあその下の歯をじゃあどういうふうに戻すかワイヤーでどういうふうに戻すかってなったらまずは歯を抜かなかった場合ここの歯とか抜かなかった場合は結構もしかしたら奥の方にボルトを入れて本当にグッて引っ張らないと この歯がグッて戻らない可能性がありますと。でもし抜いた場合かからねえっ、ー、と抜くとしたらかっちだけこっちだけ抜くかなっていう話だったんですけどこっちだけ抜いて並ばせてでも結局上の歯1本少ないのでここの上の歯との噛み合わせをうまく調整しないといけないって言われて結構なかなか難しい 強制になるよと言われました表のワイヤーまたは裏ワイヤーでするしかないよっていう話だったんですね上の歯6本6番がなくて少ないけどそれに対応するようにうまくなんかこう上の歯がこう前に出てきてくれて上の歯1本ないと大体の人が受け口になっちゃうんですってでも私の場合は綺麗に今が噛み合わせできてるから うんまあ、そこまでリスクというかねそういう作業をしてまで今のこの歯並びを変える必要性があるのかなっていう話になったんですじゃあ実際金額ですねこんな感じでね、えー、いただいてきたんですけど今回初心相談めちゃくちゃ話しましたすっごい親身になってくれるいい先生で、えー、もうめちゃくちゃ相談したんですけど 今回初心相談この歯医者さんは無料でした実際そこからじゃあやりますよってなったら精密検査っていうことで、えー、レントゲンを取らなきゃいけないってなった場合まあここの歯医者さんの金額だと4万円プラス税なので今だったら4万4000円で、まあ、治療をですね下の歯だけをするんじゃなくて上の歯と調整をしなきゃいけないので上も全部ワイヤーしなきゃいけないよという ことで、まあ、値段ですねなかなかあの他いろんな YouTube で矯正の話してる方でこんなにリアルな値段を言う方がいるかどうかわからないんですがもし、えー、歯を抜かなかった場合抜かなくて奥とかに仮にボルトを入れてしまうよっていう場合は約70から75万 で、まあ、約2年くらいの矯正、まあ、ただレントゲンを撮ってるわけじゃないので写真だけの値段になるのでもしかしたらもう少し高くなる可能性もある次に歯を抜いた場合っていうのは75から80で期間は2年から約3年かかるっていうふうに言われましたでまたもしそれを矯正した場合ですね1ヶ月に1回は絶対 ワイヤー矯正の場合は通院しなきゃいけないし長くて3年の間にお医者さんを変えるもしお医者さん変えたいですってなった場合は変えれないこともないらしいんですけどその費用として30万くらいかかるんですってだからそういうのを考えた上で、えー、その3年間今の病院にしっかり通うことができることっていうふうなお話でした。 まあなので結果ね、えー、ちょっと私は強制することを今は諦めましたさすがにそんなに大掛かりになるとは思ってなかったのでマウスピースでね、済むかなって思ったので強制諦めたんですけどじゃあ先生とお話しした中でこのね下が下が倒れてるなたかがなずれっていうのはどうしても年齢をね重ねるごとに 私の歯茎健康だとは言われたんですがそれでもやっぱり若い頃に比べたらだんだん衰えてきてしてしまってるのでどうしてもそういう風に倒れてしまうし私噛み締めがすごいんですよ食いしばりが歯ぎしりとかはしなあんまりしないんですけどこう無意識に歯をぐっと食いしばってたりするしそれこそ今リハビリしてる時に力入れる時に食いしばったりあと寝てる時にも食いしばりっていうのはすごく やってるなって自分でも思ってますだからそういうのを改善していく口の中の健康を自分で作っていく唇の筋肉を鍛えることで、えー、歯茎のね健えと健康力強さっていうのがしっかり保てるそうなのでそういうのをやっていった方がまずいいんじゃないですかって言われました最近マスクとか多いと 半開きになることがこう多いらしいんですけどその半開きになるとより口の中っていうのがだらしなくなって歯に対して良くないっていうことであったのでしっかり口を閉じるでベロは上ベロは上顎につけるこれが上顎かこれが上顎だったとしたらベロがしっかりこう上顎のこのねついている状態口を閉じた時についてる状態っていうのがベストな 口の環境になりますで寝てる時どうしても口が開いてしまうよっていう方はサージカルテープとかのテープを1本ここにピッて貼るだけで全然違うそうなのでちょっと私それをやっていってここのね歯がよりこれからあんまりずれないようにしていこうというふうに決めました。はい、ということで今回は歯並びについて矯正についてお話ししていきました。 皆さん大切にしてくださいということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました